Uh, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a filma. Uh, m-am gândit că a filma e foarte mult. Uh, pentru mine înseamnă, nu știu cum să zic, o rațiune de a fi. Mi-aș dori foarte mult să joc în filme și să aud cuvântul action, că în momentul în care se începe filmarea, când toată lumea e pregătită, cineva spune acțiune și trăiesc pentru momentul ăla. Însă, a filma mai înseamnă și ce spune uh, Jerry Robert. Când am venit în România, a spus că video este articolul viitorului. Și cred foarte tare în chestia asta. Uh, de aceea uh, am început să fac aceste videouri în loc de articole. Și sunt și un exercițiu pentru mine, bineînțeles. Pentru tine ce înseamnă a filma? Pa!